እባላለሁኝ የደብረ ሞይ ቀበሌ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። በይልማና ዴንሳ ወረዳ በደብረ ሞይ ቀበሌ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ ምን ችግሮች አሉ? አንደኛ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ የሚጠቀመውን ግብዓት ቢያንስ እንኳን በሄክታር ሊጠቀም የሚችለውን ማዳበሪያ በአግባቡ አይጠቀምም። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ በአዘራሩ ላይ ዩሪያውን አንድ አንድ ሶስተኛውን ነው በዘር ወቅቱ መጠቀም ያለበት ግን መጠቀም የሚቻለውን በዘር ወቅት ቀላቅሎ ሁሉንም አንዴ በመዝራት ሁለተኛ ችግር አለ። በሶስተኛ መንገድ በአዘራሩ ላይ ከመስመር መስመር የሚለውን ያው ጠብቆ ስንዴ በመስመር ሲዘራ ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ነው መሆን የሚገባው። ግን አርሶ አደሩ 20 ሴንቲሜትር የሚለውን በዝኖ በልምድ ነው በበሬ ሲሄድ ሲመጣ እያለ አስፍቶ ስለሚዘራብን እነዚህ በዋናነት የምንጠቅሳቸው ችግሮች አሉ እንደ ወረዳችን ወይም ብሎም እንደ ቀበሌያችን። በስንዴ የመስመር አዘራር ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ አርሶ አደር በቃሉ ሙሉ አለም ያላቸውን ልምድ ወይም ተሞክሮ ያሳዩናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። የጎጃም ገበሬ አይክፋው ደጉ ሰው ለራበው ለጠማ አንጀት የሚያልሰው በባለፈው የስንዴ በመስመር ለመዝራት ተሞክሮ ልታሳየን ቀጠሮ ይዘን ነበር። እና ለማሳየት ፈቃደኛ ነው። ስንዴ በመስመር ለመዝራት ቀጠሮ ይዘን ነበረ። በያዝነው መሰረት መጠልኛ እኔም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። በሬዎች መቆም ስለሌለባቸው አንተና እኔ ተግባራችን እንጨርስ። የአራሽ ረዳት ስላለኝ ልጁ ይቀበለኝና አንተ ጋር እንጨርስ። አንተ ነህ ተቀበል። በመስመር አዘራረን ልምድን ለማሳየት ፈቃደኛ ከሆንክ ምን ቅድመ ዝግጅት አድርገሃል? ምን ቁሳቁስስ ያስፈልጋል? ያላቸውን ቅድመ ዝግጅት ያደረኳቸውን ያው አሳየ ብላል። ወደ ቦታውን ሄድና ላሳየ። እስኪ እንቀመጥና ያዘጋጀኋቸውን ቁሳቁስ ላሳይ። መስመር ለመዝራት ያዘጋጀኋቸው ቁሳቁሶች ይሄኛው የማዳበሪያ መዝሪያ ነው። ይሄኛው የስንዴ መዝሪያ ነው። ዘር ስንዴ አዘጋጅቻለሁ። የምታየው ነው የተበጠረ ስንዴ ነው። ሌላው ማዳበሪያ ነው። ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ውጭ ያው የሰው ኃይል ነው ተዘጋጅቷል፣ በሬ ነው ተዘጋጅቷል። ያው እነዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ናቸው። ዘሩ የአካባቢ ዘር ነው። ያው ምርጥ ዘር ለመጠቀም ለጊዜው በወቅቱ አላገኘሁም፣ ግን የአካባቢ ዘር ነው። ብቅለቱ ምኑም የታመነ ነው። ብጥረትም በጣም አበጥረዋለች ባለቤቴ ሚስቴ እና ይህን አዘጋጅቼ ያመጣሁት ይህን ነው። ዘሩ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 150 ኪሎ ግራም ነው። ነገር ግን በዚህ እኔ መጥኜ ግን አንድ ቃዳ ትሆናለች 37 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም ናት። የሄክታር ዳብ የሚፈጀው 100 ኪሎ ግራም ነው። ለሩባ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁኝ። ሮያ የሚያስፈልገው ለአንድ ሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው። ለእኔው ደግሞ ያዘጋጀዋት ለአንድ ቃዳ አረባ ነጥብ 25 አምስት ኪሎ ግራም ነው። አንተ እንደነገርከኝ ጥሩ ነው። ያው ዘር <clears throat> ምርጥ ዘር ባይኖርም የአካባቢ ዘር ወይም ሲቱ የሚባለውን ለአንድ ሄክታር 150 ኪሎ ግራም ነበር የሚያስፈልግ። ያው ለአንተ ለሩብ ሄክታሯ 37.5 አዘጋጅተሃል። ይህም ጥሩ ነው። ማዳበሪያም ዩሪያም ዳፕም ዳፕ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ወይም 100 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው። ለአንተ የቱ ደግሞ 25 የሚሆን አዘጋጅተሃል እያየሁ ነው። ዩሪያ ደግሞ 161 ነበር የሚያስፈልግህ። አንተ ያው 40 ነጥብ በጣም አምስት ጥሩ ነው። ይህንንም ያው አደባልቀህ እየዘራህ ነው ያለው። ያው በጣም ጥሩ ነው። በዚህ በርታ። አንተ እንዳልከኝ ምርጥ ዘር በወቅቱ ስላልቀረበልህና የዘር ወቅቱም ስላለፈብህ እንግዲህ ሴቱን ወይም የአካባቢ ዘር አበጥረህ ከባለቤት ጋር እንደዚህ መዝራትህ ጥሩ አማራጭ ስለሆነ በተጨማሪ መሬታ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘር ነው መጠቀም መቻል ያለበት። የተረከውን ግብዓት ዘር፣ ማዳበሪያ እንዲሁም የመዝሪያ ቁሳቁስን በእያንዳንዱን አሳየኝ። አሁን ደግሞ ስለ አዘራሮች ታሳየ ትችላለህ? ይህም አሪፍ አይደል? አሳይሃለሁ። ወደ ፈሩን ሂድና አሳይሃለሁ በደንብ አረ ፈር ከማውጣቴ በፊት ስንዴ መስመር ሲዘራ 20 ሴንቲሜትር ነው እና በዚህ አዘጋጅቼ ያወጣሁት ነው። ስለዚህ በደህና ሰው ስንዝር አንድ ስንዝር ከሶስት አጥቅር ቅድም ባሳየው መሰረት በ20 ሴንቲሜትር ፈላ አወጣለሁ። አሁን ይኸው እያየህ ነው አይደል? አዎ አዎ፣ እያየው ነው። በጣም አሪፍ ነው። በአሪፍ እያወጣሁ ነው። ትክክል። ሜትር ይዘህ መሄድ የማይጠበቅብህም። ቅድም ባሳየሁ መሰረት የ20 ሰንቲ ስፋት ፈሉን ይኸው አዘጋጅቻለሁ። መርጌታ፣ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት ስንዴውን በ20 ሴንቲሜትር ልዩነት የምንዘራበት ያወጣው መስመር ነው። አዎ አሁን የሚያሳይህ የማዳበሪያውን አጣጣል ነው። አጣጣሉ ከከንፈሩ እስከዚህ ርቀቱ ሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ነው እና ይሄ ነው አጣጣሉ። በጣም አሪፍ ነው መርጌታ፣ ትክክል ነው። ከሰባት እስከ አስር ያው በአካባቢያችሁ በእናንተ መለኪያ ቢያንስ የዚች መዳፍህን አንድ መዳፍ ከሰባት እስከ አስር የሚለውን ጥልቀት ትወስንላለች። አሪፍ ነው። አሁን የሚያሳይህ ማዳበሪያውን ጥያለ የዘሩን አጣጣል ነው። የዘሩ አጣጣል ከከንፈሩ እስከዚህ ድረስ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ነው። አየኝ። በጣም ጥሩ አሳይተኛል። መጀመሪያ ማዳበሪያውን ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥልቀት እንትን አሁን ደግሞ ስንዴህን ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ባለው ያው ጠብቀህ ዘርቻል ሳይገናኝ። ግን አጋጣሚ መሬት አምጠይቅ ስንዴና ማዳበሪያው ቢገናኝ ምን ችግር ያመጣል? እሺ፣ ለዚህ በስር የሚሆነው ምን መሰለ? ስንዴው ህይወት አለው፣ ማዳበሪያው ህይወት የለው ከተገናኘ ሊያቃጥለው ይችላል። አንተ እንዳልከኝ ያው መጀመሪያ ማዳበሪያን ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥላል አሁን ደግሞ ስንዴን ደግሞ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥላል። ሁሉም አልተገናኘም። አለመገናኘቱ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ላይ ሁሉም ቢገናኝ ያው በብቅለት ደረጃ ማዳበሪያው ስንዴውን ሊያቃጥለው ስለሚችል በጣም እንደዚህም ስለማይመከር እንደሙያም ጥሩ ነው። አጋጣሚ ግን ማዳበሪያው ከስር አለ። ስንዴህ ያው ከላይ ዘርታል። በሚበቅል ጊዜም ስሩን ታች ማዳበሪያው ስለሚያገኘው ያው ማዳበሪያው ስር ነው ያለ ለስንዴ ይጠቅማል ማለት ነው። በዚህ አግባብ እንግዲህ ዘርን ማጠቃለን ትንበል በጣም ጥሩ ነገር አስተምረናል። አሁን ባሳየው መሰረት ስንዴ በመስመር ለመዝራት የፈለግኩኝ በዚህ ባሳየው መሰረት ነው። በዚህ ደረጃ ጨርሳለሁ። በቃ በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁን ወደ ስራ እየሄድኩኝ ነው። አሳያል ድግሱ ሁላ ጠላው በጋን ሲሻልን ጊዜው dama dama dama dama dama በምንዘራበት ጊዜ ምን ምን ጥንቃቄዎችን ማድረግ መቻል አለበት? አርሶ አደሩ ስንዴ በመስበር በሚሰራበት ሰዓት የሚያደርጋቸው ጥንቃቄ አንደኛ ግብዓቶችን በምክረ ሀሳቡ መሰረት መጠቀም፣ ሁለተኛ በሚዘራበት ሰዓት ማዳበሪያውና ስንዴው መገናኘት የለበትም፣ ሶስተኛ ከመስመር መስመር ያለው 20 ሴንቲሜትር መጠበቅ አለበት። የማዳበሪያው ጥልቀት ከሰባት እስከ አስር ሰንቲሜትር መጠበቅ አለበት። በተጨማሪ የዘሩ ጥልቀት ከሶስት እስከ አምስት ሰንቲሜትር መጠበቅ አለበት። እነዚህ ዘር ስንዘራ በመስመር መጠንቀቅ ያለብን ጉዳዮች ናቸው። ስለ ስንዴ በመስመር አዘራር ብዙ ነገር ብለኛል። እንዲያው በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው ነገር ካለ? እሺ፣ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ የሙያተኛውን ምክረ ሀሳብ መያዝ አለበት እና ሁሉም ሰው ስንዴ በብተና ከሚዘራ በመስመር ቢዘራ የተሻለ ነው። ሁለተኛ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ስንዴን በመስመር ቢዘሩ የተሻለ ምርታማና ምርትነት ሊያድግ ይችላል። መርጌታ በዛሬው ዕለት ያው ስንዴ በመስመር አዘራሩን ልምድ ስላሳየኝ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ያገኘውኝ። እኔም መጥህ ሙያዬን ስለወሰድህ አመሰግናለሁ። ለወደፊት አትለይኝ። በጣም ጥሩ ነው። እኔም ሌሎች አርሶ አደሮች ላይ ቀጠሮ ስላለኝ ወደዛ ለመሄድ እንትን ብያለሁኝ። ስራችሁ ጥሩ ነው። በዚህ መበርታት ይጠበቅባችኋል። እንግዳ ተቀባይ ቸሩ ደራገሩ ማሩ ጎጃም ይብዛ ዘሩ ጎጃም አዝመራው ኮርማው እያገሳ አውራው ሲጎፍር ቢመስታውቃቸው የዘላን መንደር ደሞ ደሞ ደሞ ሁላ ለብን ወይኔን ጫጉላውና አበጋን ወርቃን ጎጃም ጭፈራው እስከመጣ ድረስ የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች አንደኛ የትግበራ ነጥብ የስንዴ ማሳ መረጣና የማሳ ዝግጅት ነው። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ የግባት አቅርቦትና አጠቃቀም ነው። የግብዓት አቅርቦትና አጠቃቀምን ስንጠቀም ለአንድ ሄክታር ኤንፒኤስ 100 ኪሎ ግራም ወይም አንድ ኩንታል እንጠቀማለን። ዩሪያ 161 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ለሄክታር። ይህን በምንጠቀምበት ጊዜ ዩሪያ በዘር ወቅት አንድ ሶስተኛውን እንጠቀማለን። ሌላው የዘር አጠቃቀም ነው። የዘር አጠቃቀም ለሄክታር 150 ኪሎ ግራም ስንዴ ዘር እንጠቀማለን። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ጥልቀትን በተመለከተ ነው። ጥልቀት እንግዲህ ስንል ከመስመሩ ወይም ከፈሩ ገባ ብለን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ዘሩ እናፈሳለን። ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ደግሞ ማዳበሪያውን እናደርጋለን ማለት ነው። ጠለቅ ብለን እናደርጋለን። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ከመስመር መስመር ስንዴ ስንዘራ ያው 20 ሴንቲሜትር መጠቀም አለብን። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ እንግዲህ ስንዴ በመስመር ስንዘራ በቂ እርጥበት ባለበትና ቁስ ማሟላት መቻል አለብን። ስንዴ በመስመር ለመዝራት በአካባቢ የሚገኝ የግብርና ባለሙያ ማማከር ትችላላችሁ፣ ወይም 28 ነፃ የአየር ሰዓት ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። my trouble.